сольное танго под шуршание шин. Множество я не достигла вершин. Машины летят по ночной магистрали. Ты не нужна. Не раз мне сказали. Мечты улетели, крылья сломались. Близкие люди со мной попрощались. Осталась одна. Стала сильнее. Царствие красивых, закрытых дверей.